Eh, bueno, eh, sí, certamente o, a realidade do teletraballo, esta nova realidade que trae a digitalización, eh, no propio seno da central sindical está creando un debate. Non todos entendemos o teletraballo igual, non é o mesmo o que poda entender un traballador dos, da administración, dos servicios públicos, que o que está sufrindo, por exemplo, un traballador do telemarketing ou un traballador da banca, non? A día de hoxe en Galiza eh, eh, unha de cada seis persoas está teletraballando e no caso das mulleres eh, pasamos dun 4% de teletraballadoras antes da crise a casi un 20%, acentuouse eh, exponencialmente. Dende a CIGA, dende, polo menos dende, dende a executiva, consideramos que a diferencia de quen considera que estamos ante unha nova revolución eh, da clase traballadora e o fin da explotación laboral, eh, a, o teletraballo, esta realidade do teletraballo esta, eh, é unha contrarrevolución do neoliberalismo e que desexa devolvernos a tempos anteriores nos que o individualismo impedía a organización da clase traballadora na loita por unha mellora de condicións de vida laborais e sociais e intensifica a pobreza laboral e a explotación. En primeiro lugar, porque o teletraballo supón un enorme desafío para a defensa dos dereitos dos traballadores e das traballadoras e un problema para o noso desenvolvemento eh, sindical e de defensa dos dereitos deles ao separar as persoas do centro de traballo. É unha nova ferramenta que o capital, donde o capital nos leva a antigas formas de explotación laboral do capitalismo e onde traballamos un número infinito de horas, fomentamos, fomenta a competencia e individualismo e dificulta enormemente, o estamos sufrindo a día de hoxe, a organización da clase traballadora para a consecución de melloras de vida e de traballo. Eu creo que todos estamos de acordo que a consecución da xornada de oito horas foi un dos maiores logros da clase traballadora. Mais a día de hoxe, o computador, o ordenador, está se convertendo nunha ferramenta de explotación laboral onde traballamos un número infinito de horas e onde é moi complicado, casi imposible, conciliar e separar a vida familiar da vida laboral, non? Eh, en consecuencia, convertemos eh, convértese o teletraballo na vía máis rápida para facilitar a deslocalización das empresas. Non? Estamos vendo como a actividade das empresas desaparece, como os centros de traballo pechan porque son innecesarios e evidencia os efectos máis perversos da digitalización. En moitos casos quedan os eh, pasivos das empresas a cero e podemos ver, aquí en Galiza estamos vendo como edificios enteiros de oficinas que dan diferentes servizos eh, pechan porque son innecesarios e como eso eh, en cadea leva a un montón de problemas dentro do, das propias cidades, porque eses comercios, eses centros de hostelería que daban servicio a eses traballadores que iban ao seu centro de traballo deixan de ter actividade, como moitos servicios públicos como o transporte son innecesarios porque non teñen que levar a eses traballadores ao seu lugar de traballo, ou incluso empresas, está pasando, Aquí, empresas que, que prestaban actividade neses centros de traballo teñen que despedir os traballadores porque realmente esa actividade desapareceu. O capital eh, facilita co teletraballo o recorte de custes e a cambio non lo venden como unha falsa vantaxe pola flexibilidade de horarios que segundo o capital mellora a calidade de vida e posibilita a conciliación da vida familiar, non? Se nos fala dun aforro de recursos económicos, aos traballadores nos venden que vamos a ter un aforro no cuidado das crianzas, no cuidado das persoas con dependencia, na roupa, no transporte e tamén incluso respecto á perspectiva de xénero no teletraballo ofrécesenos como unha nova forma de conciliación da vida laboral e familiar. Mais polo contrario, agocha unha dobre xornada de traballo para as mulleres, é unha xustificación por parte do capital para aforrar en servizos públicos, en escolas infantís e en garderías. Eh, incluso a nova lei de dependencia aquí no Estado español, eh, nun exercicio de obscenidade enorme, fala de que o teletraba de impulsar o teletraballo entre as persoas con dependencia, con dependencia, as persoas con dependencia porque eh, evita o gasto en mobilidade e facilita os recortes nestes servicios sociais. Castigan as persoas en, no canto de facilitar que vayan aos centros de traballo, facilitar o traballo e que esas persoas poidan salir, eh, podamos abrirlle a, o mundo do traballo estas persoas, eh, o Estado español no, e, <laughs> e eh, defendendo un aforro de custes fala de outra vez pechalas nos, no, na súa casa coa modalidade do teletraballo. Eh, en consecuencia, eh, a xestión que están a facer os estados do teletraballo é nefasta na súa xestión na aplicación das leis e incluso na legislación, non? porque están devolvendo as persoas traballadoras, especialmente as mulleres ao fogar, e despois eh, estamos retrocedendo décadas eh, despois de anos de loita feminista para conquerir dereitos e a igualdade entre mulleres e homes no traballo, transforman a nosa casa nun lugar de traballo en vez de convertir o centro de traballo nun lugar acolledor onde se vele pola saúde dos traballadores, desaparece a fronteira entre o público e o privado, intensifícase a explotación e dificultan o control sindical e aumentan a ganancia do capital trasladando os gastos de xestión e mantemento dos locais, dos centros de traballo, ao traballador na súa casa. En síntese, en definitiva, Eh, eh, nós consideramos que é fundamental limitar eh, a intensificación do teletraballo en tres aspectos fundamentais. Proibindo, primeiramente, poñer a, ao noso fogar, ao noso domicilio, ao dispor do capital. En segundo lugar, dificultando e limitando a organización do traballo, proibindo o control dos medios digitais, defendendo o noso dereito á intimidade e a socialización co resto das persoas e dos traballadores, e loitando contra o sedentarismo que, por culpa do teletraballo, se vai a converter nunha, xa se está convertendo, nunha das novas pandemias do século XXI con todo o que iso conleva. E no terceiro lugar e último, acordando que as persoas traballadoras reciban puntualmente información sindical, que poidan participar no día a día da empresa e que non seamos capaces de chegar a eles, eh, e con dúas cuestións fundamentais. A primeira, que os, as persoas traballadoras non poden ser contratadas para teletraballar durata, dur, directamente por unha cuestión fundamental é que os traballadores que son directamente contratados para teletraballar para teletraballar eh, non, non teñen acceso, non teñen vínculo co centro do traballo, non o coñecen, non teñen vínculo cos traballadores e, polo tanto, fomenta o individualismo e é moi complicado poder chegar a eles dentro das organizacións sindicais. E, por outro, eh, en segundo lugar, en este, en este punto, sería que os teletraballadores eh, durante unha parte importante da xornada, da xornada semanal, tuveran que ir a traballar presencialmente porque senón é imposible e facilitamos o peche dos centros de traballo, como dixen anteriormente. Eh, en, nos consideramos dende a CIGA que a digitalización vai a traer infinidade de problemas, xa está traendo o mundo do traballo. E precisamos desde, desde as organizacións sindicais desmontar esa falsa idea de que o teletraballo mellora as condicións de vida e posibilita a conciliación. Nos consideramos que, polo contrario, eh, intensifica a explotación e aumenta a precariedade laboral. Moitas gracias.